muchacho en el barrio llamado Danielito. ¿En qué barrio? En Santana. ¿Qué pasó entonces? se siente ser un gran hombre y un abusado a la vez porque él tiene una madre que lo apoya mucho, un hermano que es militar. Entonces él vive haciendo de la ley y hace de la ley y siempre le sale bien. Entonces a mí me agarró y me entró machetazo. Y, y ella se lo y sigue caminando como si nada. ¿Por qué fue eso? porque él me iba a chocar en un motor y yo lo he prohibido porque él me iba a chocar. ¿Te ves? Entonces ellos peleamos la trompa y después fue, sacó un machete y me hirió. ¿Cuántos machetazos te dio? Me dio dos por aquí. ¿Cómo se llama él? Danielito. ¿Eso ocurrió dónde entonces? En la, eh, Barrio Santana, calle Villini. ¿Por qué fue el problema entre ustedes? ¿Por qué fue? Porque llegó un motor y me tuvo a chocar y yo le prohibí eso. Entonces como la mamá siempre lo, lo corrige, lo apoye, el hermano que milita y siempre quiere hacer lo que quiere hacer a veces. ¿Cómo es el nombre tuyo otra vez? Antonio Contreras Calderón. ¿Qué tú le pides a la justicia entonces? Que haya justicia y que ese muchacho quiero que me lo presen para que se, tranquilice. ¿Está prófugo todavía? Sí, está prófugo. ¿Qué tú haces? qué tú te dedicas? Yo soy pintor. ¿Tú pintor? Sí, un hombre de trabajo. muchacho en el barrio llamado Danielito. ¿En qué barrio? En Santa ¿Qué pasó entonces? Él se siente ser un gran hombre y un abusado a la vez porque él tiene una madre que lo apoya mucho, un hermano que es militar. Entonces él vive haciendo de la ley y hace de la ley y siempre le sale bien. Entonces a mí me agarró y me entró machetazo. Y, y ella se lo y sigue caminando como si nada. ¿Por qué fue eso? porque él me iba a chocar en un motor y yo lo he prohibido porque él me iba a chocar. ¿Te ves? Entonces ellos peleamos la trompa y después fue, sacó un machete y me hirió. ¿Cuántos machetazos te dio? Me dio dos por aquí. ¿Cómo se llama él? Danielito. ¿Eso ocurrió dónde entonces? En la, eh, Barrio Santana, calle Villini. ¿Por qué fue el problema entre ustedes? ¿Por qué fue? Porque llegó un motor y me tuvo a chocar y yo le prohibí eso. Entonces como la mamá siempre lo, lo corrige, lo apoye, el hermano que milita y siempre quiere hacer lo que quiere hacer a veces. ¿Cómo es el nombre tuyo creo Antonio Contreras Calderón. ¿Qué tú le pides a la justicia entonces? Que haya justicia y que ese muchacho quiero que me lo presen para que se, tranquilice. ¿Está prófugo todavía? Sí, está prófugo. ¿Qué tú haces? qué tú te dedicas? Yo soy pintor. ¿Tú pintor? Sí, un hombre de trabajo.